Welcome to your new video and आज हम खेल रहे ट्रैप एडवेंचर टू ये बहुत सारे लोगों ने कहा मोस्ट डिफ़िकल्ट गेम है one of the most difficult game है इन द वर्ल्ड एंड मुझे लगता है कि ये नहीं है लेट्स ट्राई अब मेरा तो पता नहीं अब मेरे को तो पता नहीं कितनी ज़्यादा डेंजरस एंड कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है मेरे भाई ऊपर से मैंने सुना है इनके कंट्रोल्स को हम बढ़ा नहीं सकते सो लेट्स प्ले ओके मैंने स्टार्ट पे दबाते हैं and let's play so now अभी हम नॉर्मल मोड पे खेलेंगे जो कि मैंने अभी एड uh, देख के लिए सो भाई मेरे को याद है इसमें ये वो तीसरे और उस पर अब मैं क्यों बातें करता हूँ ओके तीसरे और वो फ्लोर जो है ना आगे उस पर आता है तो काटा थी ना यहाँ अब गए ओके ओके भाई ये कैसे बच गया मैं मेरे पास पांच लाइफ से बची है गाइस ओके ओके ओके यार ये मैं हमारी सेकंड लेवल को नहीं पार कर पा रहा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं okay game over game over okay last last chance mode पे खेलना पड़ेगा अब तो भाई अब मेरे पास भाई वेट थ्री मिनट कह रहा भाई नहीं यार ये गलत बात है भाई अपने घर की चीज़ें नहीं छोड़ना चाहता ओके ओके फिर से फिर से you can you can do this भाई इजी है ये गेम इजी है काफ़ी इजी है गेम नहीं भाई इजी तो नहीं है कॉपीराइट हाँ। लग जाएगा भाई कॉपीराइट ना भाई ना रहने दो भाई okay okay okay okay that's okay भाई भाई कर सकते हैं बहुत आराम से कर लेंगे भाई आराम से करेंगे मैं वैसे पहला लेवल ले भी पा रहा लेकिन कोई ना we are pro okay okay अबे यार ये भाई क्या हो रहा है यार क्या हो रहा है ये क्यों हो रहा है क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा okay okay we can do this we can do this boys ये भाई वहाँ फ्लोर पे क्यों कटर दिया हुआ यार okay we can do this आराम से होगा आराम से आराम शांति से खेलना इस गेम में